එකිනෙකට වෙනස් වනු රටවල් ගැන කතා කරන මම ආදෝබෝ රැගෙන යන්නේ මධ්‍යම යුරෝපයේ පිහිටි සුන්දර රාජ්‍යයක් වෙතටයි. Today on Mastock we are ready to embark fascinating journey to the beautiful country located in Central Europe. That country have 10 million people of population. Come join us, this is our journey to the beautiful Hungary. හංගේරියාවේ විශාලතම සහ අගනුවර බුඩාපේස්ට් රාජභාෂාව හංගේරියන්. සමස්තයෙන් හංගේරයානු ජාතිකයන් සියට අසු හතරක් වන අතර ඉතිරිය වෙනත් යුරෝපා ජාතීන්ගෙන් සැදුම් ගන්නවා. ඒකයේ පාර්ලිමේන්තු ව්‍යවස්ථාපිත ජනරජයක් ඇති මෙහි ජනාධිපති කතාලින් නෝවර්රික්. බුම් ප්‍රමාණය වර්ග කිලෝමිටර අනුතුන්දහස් තියක් වන අතර එය ලොව එකසි නම වන විශාලතම දේශය වනවා. ජනගහනය මිලියන නමේ දශම හයයි හයක්. ජනගහනයෙන් ඔවුන් ලොව අසුවට වැන්නයි. රාජ්‍ය මුදල් ලේකකය ෆොරින්ට්. සම්පූර්ණයෙන්ම ගොඩබිමෙන් වටවී ඇති රටක් වන හංගේරියාව ස්ලෝවැකියාව රුමේනිියාව සර්බියාව ක්‍රෝේෂියාව ස්ලෝවේනිියාව ඔස්ට්‍රියාවට සහ යොක්්‍රේණයට මැදිව පිහිටා තිබෙනවා. එමෙන්ම හංගේරියාව ප්‍රමාණයෙන් කුඩා දේශයක් වනත් කලකට ඉහත රෝම අධිරාජ්‍යයේ සෙල්ටික් කලාපයේ ඉතා පුළුල් දේශයක් වයි පැවතුනේ. ඒ ප්‍රංශයට සහ ජර්මනීට පමණක් දෙවැනි වන යුරෝපයේ පැරණිතම දේශයද වනවා. යුරෝපයේ විශාලතම කතෝලික දේවස්ථාන ඇතිරට. ලොව දෙවන විශාලතම උනුදිය විල ඇතිරට. යුරෝපයේ වැඩිම තාප ජලස්නාගාර ඇතිරට. රූබික් ගණකය බෝල් පොයින්් පෑන විදුලි මෝටරේ සහ බෑසික් පරිගණක භාෂාව ලොවට හඳුන්වා දුන් රට. ලොව වැඩිම බදු අය කරන රට. යුරෝපයේ වැඩිම කාන්තා සියදිවි නසා ගැනීම් වාර්තාාවන රට. හංගෙරි යන නාමය ලතින් බසින් බිඳියාවක් එහි ලතින් අර්ථය වන්නේ හන්ස්වරුන් ජීවත්ව සිටි භූමිය යන්නයි. ක්‍රිස්තුපූර්ව අටසයේදී පමණ හංගේරයානු භූමියේ ජීවතු සංචාර්ක මුල් ජනතාව හංගේරයනු බස භාවිතා කර තිබුණා. එකලේ යුරෝපයේ වැඩිමනැත් භාවිතා වන භාෂාවද වුණා. පසුකාලීන මෙම ප්‍රදේශ රෝම අධිරාජ්‍ය කොටසක් බවට පත් වුණා. එම කාලයේදී හංගේරියාව යුරෝපයේ ඉතා ප්‍රබල භූමියක් ලෙස සලකනු ලැබුවා. දශක ගණනාවක් යුරෝපීය සංචාරකයන්ගේ වාසභූමියක් වූ හංගේරියාව හන්ස්වරුන් විසින් ඉතා බලගතු රාජ්‍යයක් බවට පත් කරනු ලැබුවා. අදටත් හංගේරියනුවන්ගෙන් තුනින් දෙකක් රෝමානු කතෝලිකයන්. දොළස්වන සතවර්ෂය වන විට හංගේරියාව බටහිර ලෝකයේ මධ්‍ය බලවතෙකු බවට පත්වනා. එම කාලය හංගේරියාවේ ස්වර්ණමය යුගයේ ලෙසයි සැලකෙන්නේ. වර්තමාන හංගේරියානු දේශසීමා නිර්මාණය වූ ඒ වර්ෂ එක්දහස් නවසය විස්සේදී. අත්සන් කරන ලද ගිවිසුමකට අනුවයි. පළමු ලෝකයුත්තයෙන් පසු හංගේරියාව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී දේශයක් ලෙස සේ ගමන ආරම්භ කළද වසරක් යන්නට පෙර සෝවියට් දේශයේ බලපෑම ඊට එල්ලදීම නිසා එතැන් සිට ඇරබුණේ සෝවියට් හිතවාදී පාලනයක්. ඉතා ඉහළ ආදායම් ලබන ආර්ථිකයක් ඇති හංගේරියාව මානව සංවර්ධන දර්ශකයේද ඉතා ඉදිරියෙන් සිටිනවා. ඒ වගේම හංගේරියානුවන්ගේ ආදායම් බෙදීයාමේ පරතරය ඉතා අවම වට්ටමකයි පවතින්නේ. ලොව පනස්හත් වන විශාලතම ආර්ථිකය හිමි හංගේරියාව ආර්ථිකය අපනයන සම්මත වෙළඳ ආර්ථිකයක්. ඔවුන් ලොව තිස් හයවන විශාලතම අපනයන කවුද වනවා. එක්දස් නවසේ අසු නාමයට පෙර සමාජවාදී ආර්ථිකයට හිමිකම් කී මොවුන්ගේ ආර්ථිකය අද වන විට සයට අසුවක් පවතින්නේ පෞද්ගලික අංශය මත. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ සාමාන්‍ය බදු අනුපාතයේ සියයට තිස් නමයක් වන අතර එය ලොව වැඩිම බදු අනුපාතයද වනවා. ඒ වගේම ඔවුන් අද විද්‍යවසාහ තාක්ෂණය අතින්ද ඉතා ඉදිරියෙන් සිටිනවා. එකිනෙකට වෙනස් වුණු රටවල් ගැන කතා කරනවාම අද ඔබත් සමගින් කතා කරේ මධ්‍යම යුරෝපිය රාජ්‍යයක් වන සුන්දර හංගේරියාව පිළිබඳවයි. මේ වගේ දන්න රටවල නොදන්න දේවල් ගොඩක් දැනගන්න දැම සබස්ක්‍රයිබ් කල් එකතුවෙන්න හමෙමු තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් එතෙක් ඔබට සුබදවසක්.